Oddio, Lautrec, io adoro questa canzone. È il valzer della luna. Ti va di ballare? No! Dai, Lautrec, balliamo. Ehi, hey, aspetta, ma io non sono capace. Thank Ah, io, io, io, senti, volevo dirti, figlio... Cosa? La tassa annuale alla SIA è aumentata da 90 euro a 150 euro! Dove li trovo 150 euro? Cacco mica soldi io! Ah, senti, io ancora non so il tuo... Oscar? Io non sono Oscar, sono suo fratello, il principe Richard, e ho uno stocco! Io sono qui, Lautrec! Quanto sei bello stasera, Lautrec! Eh, ti va di ballare con me? Non mi toccare! Oscar, Lautrec non vuole ballare con me! Non me ne potrebbe fregare di meno, Richard!